Olá, violinistas! Sou o professor Cássio do Instituto da Che de Música e hoje vamos falar sobre como limpar o arco e cuidados. Vamos é. falar um pouco sobre o arco. Então, o arco ele tem a madeira, seguido por uma crina. Algo importante é não se deve colocar a mão na crina, pois pode estragá-la. Na parte inferior, que é essa região do arco, nós temos o talão e também o parafuso. E na parte superior do arco, nós temos a ponta. A função do parafuso é apertar, no caso, esticar a crina, fazendo esse movimento. E também afrouxar. Quando você guardar o seu instrumento, é, você deve sempre afrouxar a crina. E quando tocar, apertar. Algo importante nunca apertar demais o arco, ou também de menos. Se estiver apertado demais, ele pode empenar, pode ficar torto. E se não estiver apertado, vai arranhar a madeira do arco e não vai sair som. Depois de seus estudos, limpar a madeira do arco com um pano de algodão, como este. Você vai limpar então a madeira e não a crina a madeira, para conservar ela sempre nova e com verniz intacto. Isso impede que a resina do breu grude no arco. Como passar o breu? O breu deve ser passado na crina desde a parte inferior até a superior, até deixar a crina mais clara. Aí você pode parar. E sempre quando passar o breu, o arco deve estar apertado ou esticado. Sempre passar no início dos estudos, caso você faça um intervalo entre o estudo, passar novamente, para não falhar o som. Lembrando que o excesso de breu deixa o som estridente e também suja o violino. Então passe moderadamente. E por último, o breu quebra. Acontece muito quando você deixa cair ou quando você bate na parte do talão. Então, tomar esses cuidados para não estragar ou quebrar o breu. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal e curta o nosso vídeo. Mande suas dúvidas e sugestões. Até a próxima. Inferior até superior. De novo, tá, bom? Porque eu... É tá. Não, tava certo, cara. É isso mesmo. É, você fez certo. Você vai é, eu falei, depois, você vai... Eu falei... Eu, só enganei aqui. Falso, você sai tá. aqui. Tá. Até, até... De novo, de novo, de novo. Só sobe, é isso. E por último, o breu quebra. <laughs> Não adianta. E por último, o breu que... Não, não. Tá, demora,